dançar em Aparecida. Lembra quando a gente queria ir pra Nova York? Alugar um apartamento igual Francis Ha. Não era nada muito chique, mas ainda. um, um.